өздүк индукция кубулушу өз алдынча индукция кубулушун аныктоо үчүн биз төмөнкү жабдууну колдонобуз биздин алдыбызда параллелдүү туташтырылган эки бирдей лампадан турган электр чынжырчасы турат кадимки активдүү каршылык биринчи лампа менен ал эми электромагнит же башкача айтканда индуктивдүүлүк катушкасы экинчи лампа менен катар туташтырылган ачкыч жабылганда бир лампа дээрлик дароо ал эми экинчиси байкаларлык кечигүү менен күйөт биринчи жана экинчи лампалардагы электр тогунун күчүнүн убакытка көз карандылыгын төмөнкү график менен көрсөтүүгө болот экинчи лампадан жана индуктордук катушкадан өткөн электр тогу аркасында өсүп жаткан магнит талаасын пайда кылат ал өз кезегинде жана ленс эрежесине ылайык токтун көбөйүшүнө жол бербеген өзүнүн магнит талаасынын пайда болушуна алып келет бул процесс өз алдынча индукция кубулуштары деп аталат эгерде ушундай болсо анда электр чынжырын өчүргөндө ток азаят жана өздүк индукция кубулушуна ылайык токтун күчүнүн азайышына жол бербеген өздүк индукциянын экк пайда болушу керек башкача айтканда аны сактоо андан кийин эки лампа байкалаарлык жайлоо менен өчүшү керек өзүн өзү индукция кубулушу механикадагы инерция кубулушуна окшош тактап айтканда тынч абалда турган денеге кандайдыр бир ылдамдыкты заматта жеткирүү мүмкүн эмес ошол сыяктуу эле чынжыр жабылганда өздүк индукциянын эсебинен токтун күчү дароо белгилүү бир мааниге ээ болбой акырындык менен жогорулайт